Mabalakat. Mabalakat, Pampanga na po tayo. Actually, nandito tayo particularly sa may Dao. Natin kung sino ang kanilang presidente at vice presidente dito sa Mabalakat City, Pampanga. So magkakalaman tayo dito sa ating kalye survey. Alright, let's start. Ate, survey. Who is your president? Survey lang po. Okay stop. What's your bike? Isko Soto. Ayan. Oh, wait lang. Lumakad ka. Salamat, ate. Ate, parod niyo sa YouTube. Maestro Call TV. Salamat. Kaya! Ano na? What's your bike today? Bongbong, hold your bike. Bongbong. Oh, oh. Soto? Soto. Salamat kaya. Ano Soto. Soto. BBM. BBM. Soto. Bukan, tangi mo. Patay, pangalan, presidente na kayo. BBM. BBM, si Kuya. BBM. Sige, mga dalang bibi. One, two. Last question, Vice President. Ah, Sara. Sara. Linga. Soto. Sara Soto. Sara. Soto. Girl, panoodin niyo bukas. Maestro Bon TV. Yes, bukas. Ano bukas, papanoodin niyo, alauna. Alauna. Wala ko lang bukas, Maestro Bon TV. Salamat po. Doon yung face mask. <laughs> Salamat po. sa YouTube. Wala pa akong BBM. Soto. Tanggal, thank you. Metropol TV po, bukas. Kal! Sino ba yung Ha? natin. Bakit? yan? Kal. Lang yan, survey. Walang kinalaman sa official mo. Survey lang. Bumbong, bambong, lang kal. Mali tayo. Okay, dalawang bambong. One, two. Vice President po, na. Soto. Soto. Duterte. Soto Duterte. Soto Duterte. Salamat, Angkal. Salamat po. Bacol. Okay lang po. Salamat po. Sir, baka may presidente ka na, survey. Sino gusto niyo, Angkal? Ha? Kung sino gusto niyo maging presidente? Survey nga, Angkal eh, survey. Wala ako. BBM, eh. vice ka, Angkal. BBM. BBM. Doc Willie. Uncle, thank po. Antay kayo ngay. Presidente. Vice. BBM. Soto. Dinapot mo Salamat no? Ah, uh, kwan po. din niyo bukas. Hindi po. Kwan po. Kwan po. Sorry lang, sorry lang. Ayun po, bala. Bangman. Bangman. Bike po. Sara. Pakman. Sara. Sara. Wala bro. Kayo na sir. Presidente. Wala. Kayo sir. Presidente natin. Wala. Hindi naman ako naboto ko yan. Okay lang po. Madam, may, may presidente kayo? Who's your president, madam? Hindi. Ako. Pakman. Sara. Kaya mo yun. Kaya mo yun. <laughs> Okay lang po dito. Okay. Kaya lang po. Basahin mo ito. Kaya sir, pinpatunan din niyo. Naka-video ka niya, makikita sa YouTube oh. Pinpatunan din mo. Kayo YouTube channel kayo dyan. Takpan! Kapayan ko pa naman na Vice President sir. Wala pa. Wala pa. Kayo na lang galing. Presidente. Ay, busy. Okay, no problem. Ano pa? Pat po dito. TV po. Bukas. Ano na po. Kaya, mga may presidente ka na. Vice. BBM Soto Salamat po Bukas Maestro Ball TV Alauna Kal Pakalasasin ko na Sinang gusto nyo? Guys BBM Tara, dito, dito po Ikaw din ang patisang po mga Maestro Ball TV Sa YouTube, lalabas po bukas First survey pa namin sa Papanga Taga ako dito ah. Wala ako, so clear kami Hindi ka nito na botas Sige baka, sige, sige Kuya, okay lang. Baka may presidente ka na. Ha? Sinang gusto niyang presidente yan ka? Presidente? Yes po. Pacquiao. Pacquiao, vice. Soto. Pacquiao. Soto. Salamat po. Hindi po. Dito sa dating ano? Pawan. Wala ka, pagkatapos yan. Sir! Okay. Ano sa natin na kayo? Wala. Kaya kayo kaya? Nasa dating na kayo? Wala. Kaya kaya? Wala. Okay mo. Kaya mo na. May nasa dating na kayo? Wala mo. Okay. Salamat. Kaya, nasa dating na ako. BBM. Sara. Maestro po TV po bukas, alauna. Wala pa, paano pa? Okay lang. Kuya! Ate! Mati, kami presensya na kayo. Wala? Wala pa kayo na? Wala? Okay lang po, salamat. Wala po. Presidente. Presidente? Sino gusto niyo presidente? Ako si ano, Bongbong. Bongbong! Bongbong. Vice President Inita. Vice Presidente. Ito. Sara. Ay, sino po? Sara. Okay, Sara. Ida, maraming salamat po. Thank you po. Bongbong. One, two. Where's the end last? Toto. Toto. Yeah. Toto. One, two. Nice. Bongbong. Toto. Salamat po. Alright, may po TV. Cellphone lang. Thank you. Well, baka may presidente na kayo. Sabi lang. Bongbong po kami. Chef yan. Dalawang bongbong. One, two. Vice President. Na? Vice. Sara. Sara. Siyempre, yung anak Anak ni President, Sara, 1-2. Salamat po. Maestro Ball TV po bukas. Yes, yes. Salamat po. Thank, you. Thank you. Yes, araw BBM Sara. Salamat lang. Maestro Paul TV po. Cellphone lang. Carl, maraming ka na. Survey lang. Tayo. Okay, bye. Wala ako. Okay lang, salamat po. Hanggal, thank you. Maestro Paul TV po bukas, alaw na. Yeah. Maraming Sara. BBM Sara. So, Maestro po, TV po bukas, alauna. Maestro po. Ah, YouTube po, saan po nyo makikita? Kanya ka. Mal! Vincent President. Ah, yung first choice ko si ano, si Isko. Isko. Sa price niya, Gal? Ah, si Soto. Isko. Soto. Soto. Sige, Angkol. Angkol, may po TV mo bukas. Ano? Ate, baka may presidente ka na. Presidente. Vice. Sara. E EBM. EBM, Sara. Sara. Salamat ate. Maestro po TV po bukas. Alaw na. Salamat. Ako, oh, nagugutom na ako ha. Wala, puro manok. Masarap talaga manok nila dito. Sure ball ako. Masarap manok nila dito. Alright mga kakabsat, nandito pa rin tayo sa Mabalacat, Pampanga, sa Mabalacat City. So tapusin na natin at bilangin na natin. So so far kay Ping Lacson, kitang kita natin. Meron tayong 5, 1, 2, 3, 8 votes kay Ping Lacson, 8. Kay Isko, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 13. And then kay Lenny, 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4. Uh, 19. 5, 10, 15 plus 4, 19. 18. Ha? 18? 5, 10, 15, 18 nga. 18. Ay, eh, tama pala. 18, 13. Yan. 18 Cisco. Then, pagdating natin kay Lenny, 5, 10, 15, 19. Yan, 19. Ano ba yan? 19. So, again, 18, 19. Kay Pacquiao, 5, 10, 14. Undecided, 5. Bongbong Marcos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 1. 171 kay Bongbong Marcos. 171 dito sa Mabalacat City, Pampanga. Next, Vice President. Jose, isa. Francis, 7. Doc Willie, 5, 10, 15. Talagang naglalaban si Sara at si Soto dito ah. 5, 10, 15. May plus 1 yun oh. Plus, lang. 5, 10, 15. 20, 25, 30, 35, 40. 92 plus 1, you know, isa yon 93. Hindi siya na-itro kasi maliit na. So, 93. La, uh, Sara, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 102. Again, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 12, 102. So, 93 kay Soto, 102 kay Sara, isa kay Jose, Francis 7, Doc Willie 15, sa Presidente, Pacquiao 14, Lenny 19, BBM 171, Isko 18, Ping Lacson 8. So yan guys, natapos na tayo dito sa ating ika 48 Calle Survey.